绘图笔初次使用教程：将原适配器的的 AC 电源线插入插座，另一端 DC 插头插入绘图笔尾端的电源输入孔内。此时黄色 LED 灯亮，表示设备已通电，进入待机伺服状态。点按送丝按钮，红色 LED 灯亮，表示设备已进入预热状态。 当红色 LED 灯由红转绿，表示预热结束，设备可以正常作业。将耗材从包装袋内取出，将耗材插入笔尾端的耗材导入孔，另一只手长按送丝按钮，耗材便由设备内置马达进行输送。等到笔尖喷嘴端有胶料吐出后，表示装载成功。 下面就可以自行创作了。创作过程中，可以根据创作的需要，调节调速开关来控制出丝的快慢。调节开关向笔头端移动，出慢丝。 调节开关向笔尾端移动，出快丝。退丝，请长按退丝按键。折断耗材以方便下次使用。在使用过程中，严禁触摸喷头以及发热部件。使用结束后，请拔掉插。